Donc, euh, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire après euh, notre étude euh, de la loi. Et j'ai décidé de continuer à étudier avec vous des questions de théologie de la parole de Dieu, en fait, les doctrines. le dimanche, on voit plutôt, on voit des doctrines, mais on voit beaucoup aussi l'application de la vie chrétienne. mais donc, pour avoir une, une orthopraxie, une une façon euh, qui est conforme de vivre la vie chrétienne, il faut aussi une orthodoxie, il faut avoir une, compréhension conforme de la vérité. donc, c'est important de réviser euh, la doctrine chrétienne. Et donc, j'ai pensé qu'on pourrait le faire à partir de notre confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres de 1689. Donc, dans les prochaines semaines, vous pouvez euh, avoir avec vous la, vos confessions de foi pour qu'on puisse s'y référer. Et je vous mets aussi souvent les, textes euh, dans, le feuillet, donc je pourrais essayer de synchroniser euh, les, textes que je mets avec les enseignements qui seront euh, apportés. Mais donc, pourquoi étudier une confession de foi? certains vont dire c'est un document humain, on est aussi bien d'étudier directement la Bible. En fait, on, utilise une confession de foi pour étudier la Bible. on ne pense pas que la, confession de foi apporte un autre enseignement que l'enseignement biblique, euh, elle, est un document humain qui n'est pas infaillible, mais quand même qui a fait ses preuves et qui n'est pas l'expression de la foi d'un homme isolé quelque part. C'est pas juste comme quand on lit un livre chrétien, généralement il y a un seul auteur ou quelques auteurs euh, qui nous partagent leurs pensées, leur interprétation. Mais donc, une confession de foi, c'est euh, une, une, église qui a confessé ensemble, et donc sur des siècles, c'est l'église du Seigneur. Et donc, on a vraiment la quintessence de l'enseignement de la parole sur tous les sujets les plus importants de la Bible. Donc, euh, c'est pas comme telle la confession de foi qu'on étudie euh, ou la théologie historique, mais ce que je veux faire, c'est étudier les, les grandes doctrines de la Bible en utilisant la structure de la confession de foi. Et euh, ça ne sera pas donc euh, des études qui vont être hyper approfondies où nous allons euh, passer euh, des semaines sur un seul paragraphe comme on a fait quand on a étudié l'alliance dans la confession de foi. on, va, aller plus rapidement, un vol plus... on va survoler, c'est-à-dire plutôt que de... Disons, imaginons ça comme la, théologie chrétienne comme un beau parc euh, qui est très grand, qui est vaste, immense, et on peut soit marcher dans le parc euh, et puis d'admirer un arbre à la fois et donc voir tous les détails, mais en faisant ça, on n'a pas nécessairement une vue d'ensemble. On pourrait monter très, très, très, très haut au sommet d'une montagne euh, ou en avion, puis passer au-dessus de ce, ce grand parc national et là voir tout d'un coup d'œil, mais là, on n'aurait peut-être pas assez de détails. Alors, ça va être un équilibre peut-être entre les deux, d'y aller chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, sans entrer dans trop de détails. Donc, peut-être comme un vol d'oiseau, où on voit euh, suffisamment de détails, mais en même temps qu'on ne perd pas de vue l'ensemble et qu'on va euh, avec un rythme assez rapide pour être euh, en mesure d'apprécier l'ensemble de la structure doctrinale de notre foi. Et donc, c'est la seule introduction que je fais à la, confession de foi. On plonge directement dedans ce soir. Euh, au chapitre 1, on retrouve quelle doctrine? Vous savez pas c'est quoi la première doctrine de notre confession de foi, chapitre 1? La Trinité? la foi, la Trinité, la doctrine de Dieu, la gloire de Dieu. Ça serait logiquement, on se dirait, on devrait commencer avec quelque chose comme ça, mais en fait, la plupart des confessions de foi réformées commencent avec la doctrine des Écritures, parce que c'est le fondement. Euh, c'est sur, sur, les Écritures que vont reposer euh, toutes les doctrines qu'on va tirer, euh, qu'est-ce qu'on peut exprimer sur, sur, Dieu, sur sa nature, sur sa personne, sur son œuvre, on va le prendre d'où tout ça. Donc, avant de, parler de, ces questions-là, qui peut-être, euh, notre premier réflexe est de dire que ce sont les questions les plus importantes, il faut d'abord poser le fondement. Et donc, l'écriture est le, premier chapitre. Euh, il sert de fondement à tout ce qui va être dit dans la confession de foi. Et ça démontre l'approche euh, sola scriptura de la pensée réformée, que euh, toute notre théologie ne peut pas être tiré de la tradition de l'Église. Les, réformés n'ont pas rejeté la tradition, euh, ils ne sont pas des restitutionnistes, ils ne croyaient pas qu'il fallait restituer l'Église, mais ils croyaient qu'il fallait réformer l'Église. Donc, ils, ont une, une perception positive de la tradition de l'Église, c'est-à-dire qu'elle est, qu'elle est bonne, qu'elle est utile, qu'elle est souvent très fiable, mais qu'elle n'est pas inspirée et qu'il faut l'examiner à la lumière des Écritures. Et donc, on ne peut pas tirer nos doctrines euh, de, la foi euh, sur euh, la base que les pères ont confessé telle chose ou que les papes ont canonisé tel enseignement, mais il faut s'en tenir aux Écritures. Et donc, je vous lis la première affirmation qui va dans ce sens-là dans la confession de foi. Elle nous dit que l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Première affirmation, et elle est, elle est vraiment originale à la 1689 quand on la compare avec ses confessions de foi sœurs qui sont la confession de Westminster, la confession de Savoie, celle donc des presbytériens, celle des congrégationalistes. Notre confession est, basée sur elle, elle les suit autant que possible, mais parfois elle modifie un peu, elle ajoute, elle, elle reformule. Et donc cette première affirmation, elle est originale à la 1689. Et elle déclare, et c'est d'après certains théologiens, c'est l'affirmation la plus ancienne de l'expression euh, de l'infaillibilité de l'Écriture. On parle, aujourd'hui c'est une controverse moderne, est-ce que la Bible est faillible ou est-ce qu'elle est infaillible? Eh bien, on retrouve donc cette expression-là déjà au XVIIe siècle, que euh, la Bible, elle est infaillible. Euh, qu'elle est la seule règle, sola, hein, sola scriptura, donc il n'y a pas d'autre Règle, qu'est-ce que le mot règle veut dire? C'est le, standard, la norme qui doit euh, déterminer ce qu'on doit croire. donc la seule norme qui, doit diriger notre foi, c'est l'Écriture. Elle est certaine, elle est infaillible euh, et elle est aussi suffisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Elle nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Elle ne nous dit pas tout, ce qu'il y a à savoir, mais elle nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir, mais dans quel but? Elle ne nous dit pas tout ce qu'on a besoin de savoir, par exemple, euh, en cosmologie ou en mathématiques, ou pour apprendre à bien parler et écrire le français. Elle nous dit tout ce qu'on a besoin, elle, est pleinement suffisante pour toute connaissance qui sauve, euh, et toute la connaissance de la foi et de l'obéissance que nous devons à Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des songes, des rêves, des prophètes. Euh, nous avons une pleine suffisance dans la parole de Dieu. Et elle continue en comparant deux révélations. La confession dit, bien que la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu et sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables. Cependant, celles-ci ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Donc, euh, ce qui nous est dit ici, euh, c'est qu'il y a deux révélations de Dieu. Euh, la révélation générale et la révélation spéciale. On les retrouve conjointement dans le psaume 19, euh, que notre frère Andy a prêché euh, il y a deux semaines, deux dimanches, euh, où le psalmiste commence en nous parlant que la création entière est une révélation de Dieu. Elle nous parle de sa gloire, elle révèle les attributs divins. et après avoir parlé de cette révélation-là, il nous parle d'une autre révélation, la révélation particulière ou spéciale, qui est la loi de Dieu, euh, c'est ce qui est écrit dans le psaume 19, mais qui est plus large que simplement ce qu'on désigne généralement par la loi, qui inclut l'ensemble des Écritures. Et donc, euh, deux révélations qui nous parlent de Dieu. Une révélation générale, on l'appelle générale parce qu'elle est accessible à tous les hommes. Euh, générale aussi parce qu'elle révèle Dieu de manière générale. Quelle est cette révélation générale? C'est la création, et qui, qui, est la création de Dieu, qui révèle la, gloire de Dieu et ses œuvres. Euh, elle nous montre qu'il y a un créateur, elle nous montre, elle, témoigne de son créateur exactement de la même façon que cette tribune, ce pupitre d'où la parole de Dieu est prêchée, euh, nous montre qu'il y a un auteur qui le fait. Est-ce que vous savez qui le bâtit, ce pupitre? Vous le savez. Hein? Ah, je ne peux pas vous coincer, mais supposons que quelqu'un ici ne le savait pas. Euh, et qu'on essaie de lui faire croire que ce pupitre n'a pas de créateur que cette, cette, chair a, poussé toute seule. Euh, bon, elle n'était pas comme ça, c'était un arbre, puis l'arbre a évolué euh, avec l'aide d'une sélection naturelle, avec euh, les éléments naturels et désordonnés de la nature, mais qui ont produit l'ordre. elle a été foudroyée, l'arbre est tombé dans la mer pendant des milliers d'années, puis en est sortie une chair. On dirait, c'est pas possible, parce qu'on discerne sans connaître l'auteur de, cette, ce, ce, pupitre. On discerne son intelligence, on discerne sa volonté, il y avait un but, on voit un dessin, on voit donc les attributs de la personne sans même la connaître, et elle nous révèle surtout que cette personne existe. Euh, donc, la création, de même, nous parle de l'existence de Dieu et révèle sa gloire. Euh, maintenant, est-ce que la, la, révélation et la connaissance que l'homme la connaissance innée que l'homme a de Dieu, parce que la révélation générale, n'est pas seulement externe à l'homme, mais c'est aussi dans l'homme. Hein, c'est deux volets de la révélation générale. À l'extérieur de lui, dans les œuvres de Dieu, mais à l'intérieur de lui, il y a un témoignage que Dieu existe, ce que Calvin appelait le sensus deitatis, le sens de la divinité. Euh, on, interprète un passage de l'Ecclésiaste, je crois, qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans ce sens-là, la notion qu'il y a un, infini, un absolu, et donc qui nous renvoie à, Dieu, parce qu'on vit dans un contexte de finitude, mais donc il y a quelque chose d'infini au-delà de cette création. Et donc, Dieu a mis cette pensée dans le cœur de l'homme et a mis aussi le témoignage de sa loi, et tout ça rend témoignage à l'homme de Dieu. Et en fait, c'est pas que l'homme a la possibilité de connaître Dieu au travers de euh, cette révélation générale et que certains le connaissent et d'autres le connaissent pas. Tous les hommes connaissent Dieu par la révélation générale. Euh, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1, 18 euh, à 19. Notre confession euh, a commencé comme, comme, texte de preuve à partir du verset 19 plutôt que du verset 18, mais ça dit « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Tous les hommes connaissent Dieu. Il n'y a aucun homme que nous rencontrons qui ne connaît pas Dieu. Maintenant, est-ce que la connaissance que l'on peut dériver de la révélation générale est suffisante pour mener au salut. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la révélation spéciale, les Écritures, pourrait arriver à une connaissance de Dieu suffisante pour le conduire à la vie éternelle? Est-ce qu'avec les seules lumières de la révélation générale, sa conscience qui lui donne une notion de bien et de mal, la création qui témoigne de la gloire d'un Dieu et donc l'homme pourrait rechercher ce Dieu-là, est-ce que c'est suffisant pour le mener à la connaissance de Dieu? Alors, voilà, il y a un aveuglement dans le cœur. Et le verset 18 dans Romains 1 est très important. Euh, je ne l'ai pas ici devant moi, comme je dis, la confession euh, commence au verset 19, mais euh, il nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement, de manière coupable, c'est ce que veut dire le mot injustement, la vérité captive. Donc, les hommes ont le témoignage de la vérité à l'extérieur d'eux et en eux. Le verset suivant nous dit, ils connaissent Dieu, mais ils retiennent cette vérité captive, ils la changent en mensonge, et au lieu d'adorer le vrai Créateur, ils se font des faux dieux. Euh, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, voyez, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, généralement, la tradition réformée comprend que la révélation générale, elle est suffisante pour que tout homme soit inexcusable de ne pas avoir glorifié Dieu. Il n'y a personne qui va pouvoir se présenter devant Dieu au jugement dernier et avoir, se justifier devant lui, devant Dieu, avoir une défense. Il dit, ils sont anapologestai, ils sont sans apologétique, qui est traduit ici par euh, inexcusable sans défense. Ils n'ont rien pour plaider d'avoir adoré et servi les idoles, d'avoir péché, de ne pas avoir glorifié Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu et tous en sont coupables. Comment peuvent-ils en être coupables? Ils ne savaient pas. Oui, ils le savaient parce que tous ont connu Dieu et tous ont un témoignage suffisant qui les rend inexcusable devant Dieu. Donc la révélation générale, elle est suffisante pour condamner l'homme, mais elle n'est pas suffisante pour le sauver. Elle, ne donne pas assez de lumière à l'homme pour l'amener à la connaissance du vrai Dieu, en raison, comme le dit Raymond, de l'aveuglement du cœur de l'homme. C'est le péché qui empêche l'homme. En fait, la révélation générale n'est pas déficiente. Ah, elle serait suffisante pour nous mener à l'adoration du vrai Dieu s'il n'y avait pas les ténèbres au-dedans de l'homme. Mais à cause du péché qui est dans l'homme, euh, la révélation générale est insuffisante. Il faut qu'il y ait un changement dans son cœur. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et comment le Saint-Esprit va faire? Il fonctionne toujours de pair avec la révélation spéciale. L'Esprit agit là où Christ est révélé. Donc, pour être sauvé, les hommes ont besoin d'une révélation spéciale de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un témoignage naturel, mais il faut que Dieu parle. Et il faut que Dieu révèle le salut. Et c'est ce que Dieu a fait. Et donc la confession continue en disant « Ensuite, il a plus de même au Seigneur de mettre la dite écriture toute entière par écrit pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde. Ainsi l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple comme il l'avait fait jusqu'à jusque-là. » La confession fait une distinction à l'intérieur de la révélation générale entre la révéla... Euh, c'est-à-dire dans la révélation spéciale, entre une révélation spéciale non écrite, quand Dieu parlait aux prophètes, quand Dieu donnait des visions, c'était la parole de Dieu, mais elle n'était pas inscripturée, elle n'était pas mise sous un support écrit qu'on pouvait lire et qui pouvait être préservé. Euh, mais donc Dieu a parlé à nos pères, les prophètes, hébreux 1.1, euh, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu a parlé, euh, euh, dans, il s'est révélé à ces prophètes-là, euh, mais il a aussi fait en sorte que sa parole, sa révélation, soit mise sous un support écrit et, euh, que, toute l'écriture soit mise par écrit euh, pour que la vérité soit préservée, qu'elle soit mieux propagée, qu'elle soit préservée de la corruption, pour pas qu'on soit juste dans une tradition orale, mais donc euh, Dieu va garder, préserver sa parole qui est maintenant écrite. Et cette parole, donc, est, la, seule révélation spéciale de Dieu qui demeure aujourd'hui. Dieu sait cessé sa révélation. Je, viendrai à ça la semaine prochaine si le Seigneur le permet. La question de la, cessation de la révélation, le cessationnisme. Mais euh, pour répondre à la question donc de ce soir, la seule façon que les hommes peuvent connaître Dieu à salut, pas le connaître d'une manière générale, mais le connaître au sens salvifique pour avoir la vie éternelle, c'est par la révélation spéciale. C'est pas qu'en lisant la Bible, on est automatiquement sauvé, mais c'est que la Bible, elle est le seul, euh, euh, le, seul médium, le seul véhicule que Dieu utilise pour amener la révélation qui mène au salut. Et donc, c'est pas simplement non plus de n'importe quel bout de la révélation spéciale qui est nécessaire au salut, c'est la révélation rédemptive, ce que Dieu révèle pour que l'homme soit sauvé. Parce que la révélation spéciale de Dieu a un objet très central, très précis, c'est de révéler la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Euh, et donc, pour que on puisse bénéficier de tout ce que le Christ allait faire pour ceux qui vivaient avant lui et de tout ce que Christ a fait pour ceux qui vivent après lui, il faut une révélation qui mette tout cela en lumière. Et la parole de Dieu est cette révélation qui euh, communique la grâce de Dieu. Et lorsque cette parole est répandue euh, et que l'Esprit applique ce que Christ a à la croix euh, au cœur qui entend la parole de Dieu, eh bien, la foi peut naître dans un cœur et la personne peut connaître Dieu de manière vivante et salvifique. Et toute la connaissance donc que nous avons de Dieu est fondée dans la révélation de Dieu. On viendra un peu plus tard aussi à, la question du témoignage de l'Esprit en lien avec la parole, mais l'Esprit n'opère pas sans la parole de Dieu, la parole qui, que nous avons sur le, témoignage écrit. Alors, avez-vous des questions? Oui. <laughs> Euh, le salut existe sans la parole le salut existe sans la parole? Est-ce que quelqu'un peut être sauvé si quelqu'un n'a pas la Bible? On n'a pas besoin de lire la Bible pour être sauvé. On n'a pas besoin de posséder une Bible. Mais le seul endroit où on va trouver le message qu'on a besoin d'entendre pour être sauvé, c'est dans la révélation spéciale. La révélation spéciale n'a pas été donnée uniquement dans l'Écriture, dans ce qui est écrit. Autrement dit, la parole de Dieu est passée aussi par des prophètes. Souvenez-vous quand l'ange apparaît à Corneille et lui dit Fais venir Simon-Pierre à Jopé, euh, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc, le Nouveau Testament n'était pas écrit, mais le ministère apostolique était le moyen que Dieu allait utiliser pour expliquer l'Évangile et, et amener donc ce message. Donc, la prédication apostolique, c'est la parole de Dieu. Euh, et, donc, sans la parole de Dieu, sans une révélation spéciale de Dieu, laissée seulement à la, lumière de la révélation générale, il ne serait pas possible d'être sauvé. Donc, ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ n'ont pas d'excuse pour leur idolâtrie. Euh, les contrées de la terre qui n'ont pas été atteintes encore par l'Évangile vont, périr sous la condamnation. Est-ce que la condamnation est, moindre quand la lumière est moindre? C'est effectivement ce que Christ dit. Il dit que Sodome et Gomorre, bien qu'elle ait euh, eu des péchés en apparence plus graves que euh, d'autres villes euh, qu'il visite au temps du, Nouveau Testament, elle est traitée moins rigoureusement. Pourquoi? Parce que les Tyr et Sidon et les villes que Jésus visite de son vivant reçoivent une plus grande lumière par la présence de la parole incarnée, Jésus. Et donc, la responsabilité de l'homme, elle, elle, est, relative à la lumière qui a été reçue. Mais ceci étant dit, il n'y a personne qui peut être innocenté pour son péché. Euh, tous sont inexcusables devant Dieu et personne ne peut être sauvé sans la révélation spéciale, d'où la nécessité d'envoyer des missionnaires, de prêcher la parole, de faire connaître. Ben, c'est ça, comme je dis, il y a, eu des... Euh, des la, parole de Dieu, elle a été... Elle a une phase non écrite pendant toute la période de révélation qui termine avec la fermeture du canon, où là, elle est exclusivement écrite. Elle, est, elle, a commencé où Dieu s'est révélé à Adam, il s'est révélé à Noé, il n'y avait pas encore l'écriture, mais Dieu parlait, donc il y avait la révélation spéciale et sa parole était transmise de manière orale. Hein, il gardait la parole, il, il la transmettait jusqu'à ce que la, parole commence à être écrite et inspirée directement par les auteurs qui, ont écrit cette parole. Mais, euh, euh, et donc pendant des siècles, on avait à la fois une révélation qui continue, où Dieu continue de parler, et l'écriture continue de s'inscripturer. Euh, je ne sais pas si c'est un verbe, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, et comme vous dites, arrivé au berger, l'ange leur annonce une bonne nouvelle, mais c'est c'est la parole de Dieu qui leur a annoncé. Ils viennent comme messagers annoncer une bonne nouvelle qui vient directement du trône de Dieu, ce qui leur permet de croire et d'être sauvés. Aussi, euh, aujourd'hui, on est extrêmement privilégié. La plupart d'entre nous ont une et plusieurs copies des Écritures qu'on peut lire, qu'on peut étudier, ce qui est assez nouveau, ce qui est assez unique dans toute l'histoire de l'Église. La plupart des chrétiens dans l'histoire n'avaient euh, pas ce privilège-là, et pour, euh, pour connaître et apprendre la parole de Dieu, ils devaient se réunir avec d'autres chrétiens. L'Église avait beaucoup plus d'importance peut-être dans leur vie que pour, beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui. Euh, elle devient un peu euh, euh, accessoire quand, on, en, dépend moins. Et donc, mais les gens ne pouvaient pas être édifiés et être sauvés sans entendre la prédication de l'Évangile. Dieu a décidé de sauver les croyants par la folie de la prédication. S'il n'y a pas de prédication de l'Évangile, la foi est impossible. Alors, on rapporte les paroles du Seigneur. Les bergers, ils attendaient, parce que quand sans ça, ils n'avaient jamais cru. Quand il lui dit, je vous annonce une bonne nouvelle, il y avait un sauveur qui est né. Absolument. C'est qui ont pris ça. Ben, il y, avait, euh, il y avait déjà entendu parler qu'il fallait, qu'il y avait un sauveur. Qui ben, au premier siècle, et, et, même avant le premier siècle, il y a l'attente messianique. Dieu a promis, en fait, c'est la première révélation de, l'alliance de grâce, de l'Évangile, dans Genèse 3.15, immédiatement après la chute il va avoir une postérité qui va écraser la tête du serpent. Cette postérité, il nous en est dit davantage à mesure que les siècles ont passé. Ça va être le fils d'Abraham, euh, le, fils promis. Ça va être aussi, euh, il va venir de la tribu de Judas, il va venir de la famille de David, il va être un roi, il va être un sacrificateur, il va être un prophète comme Moïse. Donc, il nous est dit plein de choses qui, qui ont développé une attente messianique chez tout le peuple de l'Alliance qui attendait, qui espérait euh, ce Messie. Mais donc, la foi qu'ils avaient dans le Christ à venir venait de où venait de la révélation spéciale de Dieu, elle venait pas de la révélation générale. Les mages qui ont vu l'étoile en Orient euh, et qui sont venus ont sûrement reçu une révélation spéciale euh, qui leur indiquait cela. Probablement, euh, ils venaient de, de, Chaldée et on sait que, le peuple de Dieu était en exil parmi les païens, parmi les Babyloniens et que, même que Daniel était le, chef des, astrologues et donc les, a, pu faire des, prophéties qui ne sont pas nécessairement gardées dans les Écritures pour nous, mais qui ont été connus de ces peuples et qui y avaient eux aussi une attente messianique. Sinon, ils n'auraient pas parcouru des milliers de kilomètres à, euh, euh, à, à, leur risque et péril pour venir adorer le roi du monde qui venait de naître. Donc, sans la révélation spéciale, il est impossible d'avoir une connaissance à salut de Dieu parce que celui qui nous permet de connaître qui est Dieu, c'est le Fils. Le Fils est le révélateur et il est appelé la parole. C'est lui qui nous révèle Dieu, il est l'empreinte de sa gloire et donc on a besoin qu'il se révèle pour qu'on puisse le connaître. Alors même si vous avez d'autres questions, on va arrêter ici parce que maintenant nous devons...